διάβλη επικοινωνίας με τα τζάκια υπήρχαν πολύ καιρό. Έχουμε συναντηθεί με όλους τελευταία χρόνια. Με όλους. Από τον Βενιάμι μέχρι τον Τελεμιαίο. Από τους Αγγελόπουλους μέχρι τον Τελεμιαίο, να φανταστείτε. There was something in a Greek newspaper about the central bank chief saying that behind the scenes he was undermining the government's efforts. Συγκάλεσα τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας, ε, παράγοντες του δημοσίου βίου που είχαν χρηματίσει οι πρωθυπουργοί και φτιάξαμε δηλαδή, ας το πω έτσι, ένα, ε, ένα τείχος. I find that rather scandalous that he can come out with that and not be put in jail. είχε εμφανιστεί η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας που έλεγε ότι η Κύπρος είναι τόπος ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Αξιοποίησαν λοιπόν την κρίση για να επιτεθούν και στο ρωσικό κεφάλι. I would not use the word coup, and I would call it the way the system works.